ध्यान से सुनिएगा ये जो लाइन बोलने जा रहे हैं ना ये लाइन तो बहुत छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत लंबा है कि जिसने बोला कल दिन गया टल और जिसने बोला परसों बीत गया बरसों और जिसने बोला आज वही किया राज कि जिसने बोला आज वही किया राज